Gib mir deine Sache. Don Monate Shows. Daj mi svoju stvar. Daj mi svoju stvar. Gib mir dein Ding, Alter. Dort man tabuletu. Gib me your thing, mate. Dok man se odajkta. Daj mi svoju veš. Daj mi kesta ta. Daj mi svoju spravu. Daj mi twoją vec. Anna mu la oma si. Dame la tua coisa. Anna mu l'aiuto. Sei ni banave. Adne che madolgot. Shavi men. Never. Give me. pingando Deus. Curva.